मैं और मेरे पति बाबू ने साथ मिलकर एक लक्ष्य की ओर सपना देखा था मेरे पति बाबू ने मुझे सिखाया कैसे कुप्रथाओं की बेड़िया समाज को जकड़ती है एक ऐसी ही बाल विवाह की कुप्रथा रद्द कर दी गई मेरे पति बाबू की मेहनत से पर क्या इस फैसले से मेरे और मेरे पति बाबू के सपनों पर असर होगा नाम रिश्ते से कैसे करेंगे मेरे रक्षक बाबू मेरी रक्षा एक नई चुनौती का सामना कैसे करेंगे मैं और मेरे पति बाबू जानने के लिए देखिए कार्यक्रम सोमवार से शनिवार रात साढ़े आठ बजे सिर्फ कलर्स पर और हाँ घर पर रहिए सुरक्षित रहिए और देखिए कलर्स